Hola, ¿cómo te, hola? ¿Cómo has estado bien? ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cuántos años tienes? Dos. <laughs> ¿Tres? ¿Cómo es tres? ¿Así? ¿O así? Dos. Tres. ¿Cuál es ese? ¿Sí? <laughs> ¿Sí? ¿Y tienes novia? No. ¿No? ¿No? Ay, ¿cómo hacen? ¿Y ahorita qué estabas haciendo? ¿Le gusta una niña? que sí, <laughs> Sí. ¿Tú sí comes bien? Sí, ¿te comes toda la sopa? Sí, ¿te gusta la sopa? Sí. <laughs>